Cześć, z tej strony TM. Dzisiaj pokażę Wam, jak usunąć niechcianą grę z konta Steam. Pierwsze logujemy się oczywiście na swoje konto. W górnej części mamy sklep, biblioteka, społeczność oraz nazwę naszego konta. Wybieramy oczywiście bibliotekę, klikamy i wybieramy z listy gry. Przenosi nas do naszych gier. W górnym lewym, prawym przepraszam, rogu mamy widok gier. Wybieramy oczywiście y, widok listy, gdyż ze zwykłego wyboru nie moglibyśmy nic zrobić. Wybieramy grę, którą chcemy usunąć, klikamy na nią i wybieramy pomoc techniczna z prawej strony. Przenosi nas do nowego okienka i wybieramy z listy, co chcemy zrobić. Oczywiście chcę na stałe usunąć tę grę z mojego konta. Klikamy Mamy zapytanie, czy chcemy to zrobić oraz informację, którą możecie wczytać albo olać. Klikamy, że tak chcę usunąć i klikamy znów powróć na stronę główną. Wchodzimy na naszą bibliotekę znowu i jak widzicie możecie zobaczyć, gra została kompletnie usunięta. Mam nadzieję, że pomogłam tym, którzy nie mają pojęcia jak usunąć grę, tak samo jak ja miałam jakiś czas temu problem z tym. I bezcennego filmiku. Kocham Was, kocie.